tu meurtrière, ton âme sera tachée de sang. Sois courageuse, petite fille. S'il te plaît, va le sauver, déterminée. Ne la laisse pas te corrompre. Laisse-toi guider par ma voix. Ne fais pas ça, car elle te trompe. demoiselle Embrasse la mort de cet innocent. La douleur du choix d'appel qui écoutera-tu maintenant Protège-le. C'était une fois une jeune fille tiraillée entre la lâcheté d'abandonner ce garçon, dont le destin fut brisé par cet accident, et la bonté de le sauver de ce néant Mais hélas, détruite par cette longue hésitation, elle finit sa vie dans la folie.